bisa tapi akhirnya mereka kalah Gua ketawa Pasukan Samkoksi ku tak kenal lelah Keringatku saksi bisu walau badan lelah Samkoksi panahku sangat tajam Mereka makan nasi, aku makan korban Mereka tak mau berdarah Mereka tak mau berdarah Tapi mau masuk sejarah Tapi mau masuk sejarah Jangan pada saling sikut eh ah Kita semua bersaudara eh uma obra saudável. ikut-ikut mereka